That's how तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे तो चलते हैं सीधा कोडा शॉप में और देते हैं अपने भाई को जिसका नाम है करण करम को कर सॉरी करम नहीं सॉरी सॉरी करम को देते हैं हंड्रेड का आई मीन टॉपअप करवा देते हैं उसका तो सेकेंड उसका कुछ भी कोई अबे हटना क्या यार हद क्या सब्सक्राइब वब्सक्राइब रुको उसका आईडी नंबर क्या था समथिंग ये ये और ये और ये ये फिर ये करके दिखाओ के <laughs> जो ये तो उसको देते हैं सीधा हंड्रेड का टॉपअप टॉपअप करेंगे उसको देखते हैं क्या होता है तो इस इट्स करन eight seven eight six okay तो ये है इसका आईडी अपने भाई को भाई का चैट अच्छा, भाई को देंगे हम हंड्रेड डायमंड में बोल नहीं पा रहा हूँ सही से कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसको दे रहे हैं हंड्रेड डायमंड जो हमने बोला था और ऐसे ही अगर आप जीतना चाहते हो हंड्रेड डायमंड तो कृपया करके जाओ सब्सक्राइब करो और नीचे उस वीडियो जो उस वीडियो का मैंने नीचे कमेंट किया है उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो कि भाई तुम्हारा वीडियो अच्छा है और उधर लिख दो अपना फ्री फायर आईडी जो भी फर्स्ट आईडी देगा देन मैं उसको करूँगा सेंड डायमंड वो भी हंड्रेड डायमंड फिर उसके बाद इस वीडियो ये वीडियो जो आएगा उस वीडियो के नीचे हम लिखेंगे मतलब मैं उसमें कमेंट कर दूंगा जो कमेंट होगा वो तुरंत दिया जाएगा तो सबसे पहले देते अपने भाई को तो हो रहा है लोडिंग लोडिंग लोडिंग और ये कनेक्ट और ये आ गए हम पेटीएम में और दो एक सेकेंड मेरा ओ टी पी आने वाला जस्ट आ गया जा कहाँ मर गया चलो आ गया हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको देते हैं और और अपने भाई का हो गया प्रोसेसिंग पेमेंट और थैंक यू ये हुआ हमारा मैसेज कोडा शॉप का मतलब हमारे भाई को मिल गया है हंड्रेड डायमंड तो अगर आप भी जीतना चाहते हो हंड्रेड डायमंड तो now go subscribe and comment through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go